¿cómo están? Mi nombre es Abril Kainrat y esto es Viajando con Abril. Hoy les vengo a contar algo que es más que importante, es cómodo a la hora de emprender un viaje para no tener todos los papeles perdidos o hechos un quilombo en la cartera, en la mochila, en la riñonera. No es respetable. <laughs> bueno, básicamente lo que yo hago es tener todo en este cosito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que guardo? Acá, básicamente guardo, obviamente, el pasaporte. Ahora sí. Yo en mi caso guardo dos pasaportes. Bueno, algo de efectivo. Uh, Alguna tarjeta, porque siempre voy a necesitarla, para siempre, en el frío shop, que compradora que soy. Bueno, una mantequita de cacao mm. Porque se te resecan los labios si tienes un vuelo super lo más importante, el billete con el que vas a estar viajando. Así, tenés todo, de esta manera vas teniendo todo acá adentro. Algún papel si tenés que presentar, en mi caso yo tengo el ESTA, que es un visado que se pide a los ciudadanos españoles para entrar en Estados Unidos. Así que lo tengo acá y tengo todo junto. Y... ¡Moneditas! Así que... Aquí. Bueno, así que todo eso está acá directamente y cada vez que me lo van pidiendo lo saco y es muy fácil y cómodo, ordenado y sencillo y no lo puedo creer. Así que bueno, espero que esto les haya sido útil, que lo puedan poner en práctica, no importa que sea esto. Cuando empecé hacía los creo con un sobrecito de, los de papel madera para tener todo ordenado. Pero es re importante porque de esta manera se ahorran un montón de estrés a cada momento que tiene para presentar los papeles porque lo tiene todo en un lugar. <laughs> Y bueno, pero eso les haya sido súper útil, como siempre. Les den me gusta si les gustó. Si no les gustó, también le dan me gusta. Y se pueden suscribir en suscripciones. Así que fue un gusto. Les mando un beso súper grande y gracias por ver el video.